we should do a form engine. Oh no, the killer comes. He will find we us. We do not care. it's beautiful. Oh, it's we a cloud! perfectly hidden. We do not care. Tage vielleicht gekannt haben. chest one time. Okay. Was macht er? Sein Arsch! Was macht er da? oder nicht? Wir müssen dem Lieder folgen. <laughs> Nein! Get me down. So, der Lieder kann loslegen. You're the chosen one. Ouch. That was a wrong one. Nee, nicht zusammen, nicht zusammen. Der ja, ja, ich muss alleine machen. muss als einziger. So. Die anderen nicken, nicken, nicken, nicken, nicken. Oh no, let's <laughs> go. Let's let's search the exit gate. time. Oh no. He was do it do I love this We have gained a new member. okay. Let the leader open it and guide us to the door. real time. Nope. Nope. remember to write praise.